აკრა ჩვენ ჩოხა ახალ უძებნა ეს ნამდვილად რომ გვიგონებს ეს ამ აიო ყველას ნავას ჩვენ არასოდეს ვეკითხებით მოქალაქეებს მაგრამ ვისთან ურთიერთობა გულიელო მოგილოცავ დღევანდელ დღეს დღეს ჩვენ პარტიულად 25 წლის გავხდით ეს ბევრია ცოტა მე არ ვიცი მაგრამ საკმარისი რომ არ ფაქტი და ამას გილოცავ ყველას გულიდასული დღეს აქ შეკრებილი არიან რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრები აა ყველა ყველას ვინც აკოფნას იმსახურებს კულტურული გონდა ჩვენ პარტიის წევრებს საქმე მოუწოდეთ, მაგრამ მინდა აქედან შევეხმიანო და აქედან მივლოცო ყველა რესპუბლიკას ეს მნიშვნელოვანი დღე. მივლოცოთ ჩვენს რესპუბლიკის პარტიას 45 წლის და თუ სადღაც გადადის და კომუნისტურ დროში გადადის 78 წელს მიდა 1978 წელს და რა თქმა უნდა საოცრება და ამიჩნევა რომ პარტია დაფუძნდა ამ დროს და პრაქტიკულად დაფუძნებები უფრო მეტად ისინი და მოისენიებინა ძმებმა ციხეში გადაარეს იმ გარკვეულწით და ეს პროცესები საქართველოში არათერე უბრალოდ არ რჩება რამაც მძიმე ხაზი გამოსვა ზაბირაძე ბატონი რომელიც გამოსცემდეთ ხაინდრავა ძმები ბერძენიშვილები რომელიც მოახერხეს და დამატებებაშიც მოხდებოდნენ არაფერი შემთხვევაში არ ხდება თქვენზე გაიზარდა თაობები და ისწავლეს პოლიტიკა ის ამას ცნება სახელმწიფოს თუ გნებავს. გასაგებია რომ ეთობა ყველაფერი ძველდება და პოპულარობას კარგავს ნელ-ნელა თუმცა თქვენ არასდროს არ დაგიკარგა პოპულარობა ისე დონეზე რომ თქვენ ამბობთ რომ არის ყურადღება ისაცები იმ წირბოლდიგურ ისტაბლიშმენტში რაც საქართველოს შეაცებულა. არაფერი არ ხდება შემთხვევიდან რაც მთავარია ის ტრადიციაც რომ გაიზარდნენ თქვენზე და ის ანდაზაც თუ გამონათქვამისაც ქართულად ის ურჩევნია მამულსა შვილი რომ ჯობდეს აი შედეგი თქვენი გენერალური შედეგი არაფერი შემთხვევით არ ხდება არ არის შემთხვევით რომ რესპუბლიკური პარტიის დღევანდელი ლიდერი უძღვება პარლამენტს არაფერი არ ხდება შემთხვევით და გამოცდილებაც წესიერებაც და ისიც მე დავითარ ბევრი ვარ მასაუბრები თუ გნებავ თქვენზე და შენზე პირადად დავითარ პრეტენზიულადაც თუგნებობთ ესე იგი ჩემასწავლები და მათ ძალიან დიდი სული აქვს შეტანილი ჩემს დევანდელ ბიუროებში და პორბირებაში იმდე მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის ძმებსაც აი დევებსაც გადაგიხადოთ და ყველას მასაცკში და სათავეში ამდეს გულგულ ვარდეს დაფუძნებაში და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ მოახერხეთ და ძალიან ნიშანდობლი იყო ის საიდუმლო რომელიც დღესაც გაანდომ სუბაში მოდღეს შეიძლება რივილი და იმორი იყოს მაგრამ ეს არ რეალობა ეს ეს მიუთითებს თქვენს წესიერებაზე თქვენზე მე დასამალი რა ხო იცი საზოგადოებაში გაჩნდა რაღაც ნაწილი რომელიც არ ეთახმება ზოგიერთ თქვენს თქვენს პოზიციას და შეიძლება გაგებითაც მოიგიდოთ ამას შეიძლება მართლაც რაღაც გეშლებოდათ მაგრამ არავის არ აქვს თქვენზე ეჭვი რომ თქვენ იღებთ კორუფციაში ჩაფული ან რაღაც მსგავს მოდელებს ახორციელებდით და ამ ხრით მე წესიერება შარაი სიჯანებარება. შეიძლება ჩვენ კონდეს რაღაც გამონათქვევებში და რაღაც პოზიციებში, მაგრამ გადამწყვეტია ის, რომ თქვენ წესიერება შარაის არაზოს ეჭვა შეფარვია და ეს ძალიან კარგი საფუძველია დღევანდელი ჩვენი ყოფისათვის, დღევანდელი ჩვენი გარდამავალი პერიოდისათვის, დღევანდელი ჩვენი თავრობისათვის და ჩვენი ხელისუფლებისათვის, როგორც იქნება მოხდეთ პოზიციაში, ეს ეს ის შეიძლება და გილოცავთ გულწრფელად ამადულად გილოცავთ რომ თქვენ დახრით აა ლიბერალური ინტერნაციონალის სულფასოვანი წევრი თუ 2005-დან მე მეგონა რომ ამდენი დრო ჭირდებოდა რომ სულფასოვანი წევრი გამხდარიყო თუ ნუთული არ ყოფილი <laughs> კარგი მოციგული მაგრამ როცა დაიწყო და მე ამასაც მითხა ხაზი გავუსვა და მაგდერებით მოიხსენიო ლიბერალური ინტერნაციონალის ძალიან ძალიან ბევრი წევრი და თვითონ ეს პარტია აქაც თქვენ ძალიან გერსეული არჩევანი გააკეთეთ რამე თუ არჩევნების პროცესში ევროპელებიდან ყველაზე დიდი დახმარება მის გაგვიწია, გაგვიწია ზუსტად რომ თქვენო პარტიარო პარტიამ და თქვენო პარტიარო გაგვიწეს და ზუსტად რომ ლიბერალურ ინტერნაციონალებს აქ ძალიან დიდი წვლილი იმ პროცესებში რაც საქართველოში ვითარდებოდა და გარდა ხაში რაც საქართველოში მოხდა თუ რომელიმე პარტიას მიუძღვის ამაში სული ევროპელებიდან თან საერთაშორისო და ეს გახლავთ ზუსტად ლიბერალური პარტია და მე დიდი მადლობა კიდე გადავხადო ამ პარტიას ასეთი იდეოლოგიისა და ასეთი ჭეშმარიტი თანადგომისათვის დემოკრატიული განვითარებადი ქვეყნის პარტიებისათვის დიდი მადლობით თოიხსენიო ისეთს და გამოგზავნეთ ამ საუბრს ძალიან გამიჯერა კიდევ ერთხელ გილოცავთ მადლობა სუფთინეს სტუმრებს მოძანებისთვის ხოლას ჩვენ ვართ კოალიცია ჩვენ ვართ ერთნი დღეს მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ის შეუფერობა რაც თქვენშია, ერთპარტიულობა არ იმუქრება ყველაზე ცოტა ჩვენს კოალიციას და არ არის ამის საჭიროება ეს მოქალაქე დაიღოს ესეც კარგი თვისება თქვენში. დიდი მადლობა. გილოცავთ და გილოცავთ რომ გიხსნათ საქართველოს